Hello，大家好，我是妙丽，欢迎来到我频道。我是一个创业家、英文老师，同时也是个知识型 YouTuber。在我二十岁那一年，我创立了我的英文个人家教品牌——妙丽的魔法学院。上周的影片我介绍了我创立品牌的心路历程，还没观看这一集的朋友可以点击上方的资讯卡观看。 那今天的这一集呢，我希望可以将我创业到目前为止学习到的事情做一个小小的摘要。这些经历，我相信不论是对正在或是想要创业的人来说，甚至是对指牙迷茫的人来说，都会很有帮助的。那我们就要开始今天的内容喽，Let's go。第一件事情，永远都有预期之外的事情发生 那时候意外也是蛮多的，嗯，因为其实我在创立整个品牌的时候，我已经有一个 big picture，想说它应该要长什么样子。但是在完成这一个目的的过程中，我原本以为可以直线到达，但我走了很多弯路。 <laughs> 例如说，我在架网站的时候，我基本上我以为。 我就是套那个网站上面的 template 就可以完成，但我错了，就是我还要去针对不同的设备，例如说电脑、平板、手机不同的去重新设计它的界面。我没有想到会有我累爆的状况，我一直以为我是可以从早到晚工作都还觉得很精力充沛的那一种人。 但是那时候可能是因为创业真的是一个蛮大的压力，所以我从那时候就常常身体不太好，就我可能常常会头晕头痛或者是心脏痛等等的然后还有，我觉得疫情也是出乎意料之外，原本当家教当的好好顺风顺水，然后疫情突然来了，然后我的学生突然都不上我的课，或者是说改远距上课，那段时间其实我还蛮难熬的。来第二点，完美并不存在。 我永远都达不到我心中的最好。 <laughs> 我之前是一个完美主义者，然后我现在是一个不怎么完美主义者， <laughs> 因为我一直希望事情可以做到最好，但是我会发现完美这一件事情其实从来都不存在。例如说，我想要创立我的品牌，我想要去扩大我的宣传，然后我想要去投放在各大社群媒体，可是我发现我个人是，我人体是有极限的。 我没办法一个人在这么短的时间内做这么多事，毕竟每个人只有二十一个小时。而且我会发现，我越做就会发现越多我可以更加精进、更加改进的地方。因为我当时抱持着我想要做到最好心态，就会导致我一直没办法把成品给生出来。那最后的最后，我整个品牌 launch、我整个品牌发出的时候，我是心想说，我只要有八十分，我就可以丢出去，然后开始试着让这个品牌跑跑看，然后去。 去营运看看，结果出乎意料是，在我心中八十分的作品，在我朋友。 心中都是哇，这好厉害，这好 amazing。我现在的想法也是，像我拍现在拍影片，我一开始也是很望我可以把它用到尽善尽美。但我现在的想法就是，只要有八九十分，我就可以发出去，我没有必要去达到一百分。第三件事，寻找聪明的方法做事，不要一个人埋头苦干。就是我我觉得更聪明的做法，应该是去找多一点的人手，例如说我可以请朋友帮我 P 一些图。 然后我可以教英文，或者是甚至教他们弟弟妹妹英文。对，然后再是去寻找一些工具。最开始 P 图原本是用 Photoshop，但后来我把它换成 Canva，就付了一些年费。然后我发现 Canva P 图效率真的很赞，非常优，大推大推。 <laughs> 还有包括我去做每一件事情，如何用最少时间去达到最大的效率，这也是我一直在思考的事。第四点，不要害怕跟别人不一样。 这个世界大到可以包容你的特别。当时我在戏上，我一直觉得我是一个特立独行的存在。我那时候跟戏上的同学相处，我一直觉得我是一个 outsider。我一直在做自己想做的事。我有一群朋友，可是当他们在讨论他们的话题，例如说跟会计师、跟国考相关啊，跟补习相关啊，或者是跟事务所相关，我一直觉得我很格格不入。就是这些话题我。 完全无法插上边。当时我就连选课我都一直在选英文系的课，我只差没有去双辅。 <laughs> 我选了很多英文的课程，全英文的课程，然后剩下的时间就在外面自己接案当家教老师。那时候我一直觉得我在西上是还蛮孤单的，但是我想说的是，如果你真的想要去创业，想要去变得不一样，那不要害怕它。 因为这个世界其实是很大的。我出了社会之后，认识了很多不同领域的人，然后我才发现，说我的特别是可以被这个世界包容的，别人可以去接受并且欣赏我特别。但是我在戏上一直觉得我处我很不自在，所以我必须说，其实没有必要感到不自在，因为你就是你，每一个人都是特别的。 第五，做任何事都有风险，你要去衡量风险，并且考量你能不能承担。呃，很多人都会问我说，创业风险不会很大嘛？但是其实，在我的眼里，做每一件事情都会有它的风险。对于我来说，创业的风险应该就是失去一个可以稳定赚钱的机会。别人在公司里面可以稳稳的每个月领到固定的薪资，但是对于我而言， 进入公司的风险就是，我只能够照这个制度慢慢的升上去，而且我可能永远都没办法成为我想成为的人。其实这很看每个人的个性，因为的确是有人可以在职场 survive，然后在呃企业里面呼风唤雨，这种人也是有。其实我发现我更渴望的生活是更有弹性、更自由的生活模式。 就说我现在在当创作者，在当 YouTuber，有一部分就是在实现我梦想了。 <laughs> 对啊，所以创业的风险大不大？很大。可是把我人生赌注在职场上，然后稳稳的升上去，风险大不大？这对我来说风险可能会更大一点。在第六点，人与人之间的相处很重要。可是你不要让别人的情绪变成你的内耗。嗯，一直以来我都是一个很希望可以跟别人好好相处的人。 但我发现，我一直去照顾别人的情绪，我可能会造成我心里的一些内耗。当我变成一个垃圾桶，然后无止境的去接收别人的负面情绪，我会变得 <laughs> 内耗很重，因为我们能量都是互相影响。 算别人的事情是别人的事情，但是他对我倾诉的情绪，我会替这个朋友觉得难过，觉得可怜他的境遇，他会逐渐消耗我的能量。当老板之后，还是要不断的学习，有不会的事情很正常，并不是说当老板的我就是全知，我还是一直在保持。 学习的状态，例如说，我当时学了自己架网站，然后学了自己经营品牌，然后到现在我当 YouTuber，我自己学剪片。我觉得身为老板，我应该要去把我重心放在不断精进技术的部分。然后我学会新的技术之后，再把我今天传承给我员工或者是我工作伙伴，这样子他们也可以用最快的技术去帮我完成更多的工作。第八点，从错误中汲取教训。 不纠结于过去，你会越来越强大。我想问，谁不会犯错？其实每一个人都会犯错。有些人犯了错之后，会去深陷在这个情绪中。哦，我我刚刚才为什么会那样？我我为什么要这么做？我真的太蠢了！叭叭叭叭叭。但是其实这些纠结都没有用，这些纠结没办法去改变现况。如何去把伤害降到最低，然后不要纠结于。 这一个情绪中，未来我们要怎么做才会更好？过去的错误就让它过去，然后放下它，然后往前走。完美的工作不是找到了，而是创造出来的。完美的工作这一件事情，我不知道大家对于完美的工作定义是什么？可能是钱多事少离家近。我觉得我在创业的时候也会有这样的幻想，就是我想说，我一个人在家里面创业。 我不用去公司上班，我就可以安安稳稳的生活。但是我发现这是一个错误。 <laughs> 我要去创造我完美工作，是需要我去用心设计的。例如说，我的工作我可以一个人做，也可以分出去让别人跟我一起做。我觉得创业家就是一个梦想家，我们可以自己去设计自己想要的工作形态。不管你是要做的很累，累得跟头牛一样。 或者是你想要当个轻松的老板，这都是你自己可以控制的。第十点，这个世界本来就没有规则，你可以成为任何你想要成为的人。其实我家人一直很希望我可以当会计师，Sorry Mom， <laughs> 我好像是一个更渴望冒险跟创造力的人，所以我觉得那样的生活应该会疯掉。 <laughs> 我觉得我渴求更多的创意，然后还有。 依循着我天赋走，而且这个世界只要不犯法，你可以成为任何你想要成为的人。就是我其实职涯也转跳了好几个行业，像是我之前在外商银行工作过，后来我当了治安顾问，然后我现在又在当 YouTuber。我职涯一直都在变化。我觉得我不应该被这个现实的框架给限制住，并不是说你读什么科系你就一定要做什么，重要是你知道你想要做什么，然后想做就去做。 不要害怕，然后这一期就到这边。谢谢你观看这一集的影片，我是妙丽。如果你觉得我的影片对你有帮助的话，别忘了按赞、留言、分享、订阅、开启小铃铛，这样你才不会错过接下来的内容。我是妙丽，我们下次见，拜拜。It's RSM。